شروع کن اما مادر برایم مهم نیست پر استخوان شده باشم فقط دوست دارم بدانم چه کارهایی را می توانم در هوا انجام بدهم و چه کارهایی را نمیتوانم فقط همین 咖啡。